بچه ها بزرگ کلخوز آباد پشتی بزرگ کرنه این پرش پرش پرک می روه لش لوی دریا زمان اکن از خود اینجا در خواهی صندوق ها را تماشا میکنیم بچه ها صندوق های تویونه این ها پتیچکای کلخوز آباد تیوی مگزین حجا کیفیاز این ها ای برشتا هم پیچکا گجک توباف بادوره هم ای برشتا сандуқ дора марҳамат нархҳои сандуқу кумушкора тамошо мекунем ассалому алайкум ака хоҷатенҷа саломати хуб ҳавлонар менҷа ака як нархҳора гузаронда мемонем барои такикои калхоза бошед як кумушкора гап зенем чи хелай чанд сумай як метра сесад сомона сесад ҳаштод сомон сесад сумо ин сандуқи мебели 300 тумон. Бо арзон мешава? Бо ҳастай ҳамхели сандуқи ки ҳамхели размер. Иам 300 тумон, иам ҳамин размер, ин ки 400 тумон. Уш чи фарқ мекунад? Чи фарқ мекунад? Материалш фарқ мекунад. Материалш. И ака ҳамаш айдес бешида гая? И НДФ хати зада гая. НДФ. О иламиан хати. Ха простой шай кам сада. Еш простой шо? Размер шахи ба некуи. Ҳа. Ҳамаш сандуқи хеле бори вақта 600 тумон. 600 сомона. Размериш чанд ба чанд? 121. 121. Таги. Хала таза даги. Самкой таги. ишка ҳамун 300 сомона ак иш 300 30 сомона 300 30 сомона қилиқ дорад ак ҳама чӣ дорад просто берун борон бо дигар ҳам оварда мерӯз 300 30 сомона боло гӯша 30 сомона бо муомила дорад ҳама муомила дорад яна бачо санқои хӯри дорем санқои туёна арусӣ ҳа чихеле ки оди гуфтем сандуқ сесад сум аст я чорсад сум аст ирам ану хелай и пансад панҷо сум шадаазкумисте рафтем ака пансаду панҷо сумаш аи размерас чанд ба чанд ака размерш як бисте як бист як бист баланд шасте ябор дарашӯӣ мешава ябор бини ёзи фуадин аю палаша

اینها یاسه چارت دادم اون دیگه ایش چی اکا؟ ایش هم ارماتور خوب چای یا پاسه پانجه سمان پانجه پانجه سمان ایبو قدیم سور چای چورسه پانجه سمان چورسه پانجه رزمیر چون یک سر بیس؟ رزمیر یک خیلی رزمیر فرمان دارم یک بیست یک بیست ستاندرد یک بیست میشه با؟ ستاندرد یک بیست اینه ای پانسه سمان پانسه سمان ایبو خیلی وقتی سفیش بوم بای ترش شروع بدای؟ اینه یک یک یک یک ایش 550 سوم 450 سوم از میشه خیلی یخی اونا بلوگی مایدک چه که؟ مایدکی 400 سوم ایک 400 سوم اون مایدکی گفتم کود یکم شای آه یکم سورت و هم با چی خطه شور کده گید اسپی خشور خطه کده گید این هم بچه ها نخور رو تماشه کدیم این نام کلخوز رو با تیوی بگرن با از من کده مومیل کده میتیلن که؟ من Ne maço? Tahta gelse. Ha. Kanda Kori. Kanda Kori hafta sonu yakın. Hafta sonu. O primata da bu. İyi hafta sonu. Çıxır darkol olsa. İyi amma hansı panjosu ona yakın. Ha. İyi ami ami matlara dedi yakın. İyi ami NDF şarkı. NDF? O. NDF şarkı. Maksat ki NDF ayı. Bu inaca inerişim olacak. Ha. E, İlla minat katikada gerek. Tamam. So. баръам 450 сомай бо арзон мешавад 400 метин ише 500 метин энди поли рыжда иҷаш а махсуси махсуси мебел мехорам дарои ҳамо дарои ки мебел мехорам ҳамо дарои ндф қат кардаги ндф қати ҳами зуруш ҳами озинажда зуруш ҳаштай озинажда тамошо кӯракам ина бачо тамошо кардем нархоша даркор боша ина занг мизанем бе малол иншоалла корто набуд мекунам ина бачао сандуқҳои мебел набуда бо хеле латтаги кардагиан як нархоша шинос кардам ро инака шашсад сомония ҳамин размераш яксаду бист ҳамун размер ҳамун размера як саду бисте як бисте дурозишаи буландиш ҳамун буландиш даже буландтара просто духуш дигар хела светаж латаги на бачо ҳамаш кави дорам 600 сомон я бо азо мекам шакай на бо азо мешида ина майда ша бёни шон то дурун шуд и бар ягон диван пиван дамона чи мешавад а хушур мешавад ҳам хели я ина ака дурун шуд ёбин ина бачо дурун шуд э ина Улаша тамоша кунед, пон утеплит кадаги, лата пата, қоида ягон чи бумонам, пуш пуш ягон ҷо намедро ина хуби давид и ака ак ҷо мебро я ё я бигем ки қумам соз мекунем инро аз шанбе ё аз қурбон аз бо ҷо хулас маҳсулоти ҳам тоҷикистон а ина бачо даст қатӣ мешава ягон даст қатӣ не мақсад ай дигар давлатҳо ӯзбекистон россия дигар чизо мақсад ягон чанг панг наша гуфтам ё ҳамаш светшон ам дигар чизошам не нархош шаштасми на мақсад кабуд дар кора ин хели ҳар надора ё зард дар кора ин хели бос калишни дар кора свети мебел шо вибирар мекам бисотараш я худам да зард мақра худам да кабуд дар кора худам калишни дар кора я худам да ҳар хел свет дар кора ҳар хел свет чам аста бари ҳами холас кадом ша вибир кна шаштас ша вибир кна бо арзон мекам ина бачо ҳар хел свет чи аст сад фуи сандуқҳо марҳамат телефон задаги тайёр истода ҳозир пеш пеш ҳамё рафтеса на касера зурш бураса деки хушрӯ бидаака ина бачаҳо рақамро мемонем занг занен бо муомила дора айномӣ калхозобод тӯбе бгиен иншоалло муомила карда метиҳан майлака саломат бошед